zai zo sai da karfi da yaji ko ka bari ko ka shiga ka kara eh? shi kuma yana so ya hidira zuwa wajen manzo kuma ganin manzo Allah ya fi dukiya to saboda haka sai ya ce wannan dukiya ba komai bace bayan ma bayan shi wanda zai karɓo dukiyar gaba ɗaya aka hana ta yi da su shi kadai daga shi ya warke shi haka ya shigo garin madina da ya shigo garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka mutanen madina da mutanen maka wanda suka zo tun da mutanen maka wanda suka zo waɗansu su ba su da komi wani takalmin kawai shi ba babu haka kawai kawai shi ya zo to sai manzo Allah yake kulla yan uwantaka sai ce wani eh wani da ɗan uwanka kowa diniya kenan wane wane ne dan uwanka wane wane ne dan uwanka to shi ramani bin auf kawai da ya tare sai aka gama shi yan uwantaka da sa'ad bin ubada shi kuma sa'ad bin ubada shi ma a nan madina mai ruwan sha ne kawai ka jori tare. kawai annabi sai ce kai kuma dan uwanka abokin rayuwarka wanda za ku rayu shi ne dan uwanka za ka zauna a gidan shi ku yi ka hudda yan uwantaka ta yi ta addini ya ce sa'ad bin ubada da wani au da ya zo wajen sa'adu wani ubada sai ya ce bota maɗan zagayo mu ba suka zagaya ya ka nuna mashin raƙumma da shanu da garake da gonakai ya ce wani dindo ne zan raba tsakan ba rabi suka zo gida suka zamna a kawo abinci sun sha gajiya kasar idan mutane ya tafi daji ya zagaye ya akwai mako hmm. suka ci abinci suka sha ruwa suka wanke sani bin ubada sai ce amma ta shi guda biyu su zo ka san mai kuɗi ku ai biya argo ta kuta ka kuta ko eh sai ce su zo mata ne suka zo kyawawa sai ce wannan mata da ne ga amarya ga kowar gida kowar gida ma bata ɗauka ba ka san mu masu kuɗi mu masu tsawa mai ka shan wahala dukkan su yara ne matasa ga sanan shekara 20 kawai zaɓi guda in sake ta ta ƙara idda kawai kuma ga ɗaki ni komi da komi ka shiga sai da ya ƙare ya ce ka sani za a yi ta yi eh, duka wannan abin da ka nuna mu da dukiyar da matan ka nagode Allah sa ka kai yanzu abu ɗaya nake so da kai ina so ka nuna mu hanyar kasuwa tashi ka ɗora na ka kai hanyar kasuwa madina sannan kuma ka gaya mu menene ya fi tashe a nan garin menene mutane suka fi so 'yan ƙauye da 'yan birni sai ta tumuje kasuwa da suka zo kasuwa sai ce abin da ya fi shi man sha mutanen kawai, madina mutane masu amfani da miya mai zaƙi to lokacin nan babu gyaɗa bari a yi miyar abin na ko shi kenan sai ce kasuwar man sha sai ta to ina so ka bani wato budo ɗaya idan ka bani budo ɗaya sannan ka bani gwangwani kamar guda uku in fara da kai ma irin shi kake sai da sai da ko kamar irin wannan ɗan litar hudu sai ba shi kuma gwangwana a lokacin nan abin kwakwa ne kwakwa ce idan aka raba ta tsaka mm. shi ne gwangwani da ake awa mm. sai da koyan gwangwanaye na kwakwa guda hudu sai ba shi yo abdurrahman bin auf kan kyauta da basmalla kawai ya sai da wannan kowa da ya zo sai kai akwai wani bako da ha sai ya koma gurin wannan dan uwan shi wanda aka kulla su sai ta ce yanzu ina so ga kuɗi na yanzu ba ni galambi sai ba shi galambi ya je kan jin kaɗan sai sai da kasuwa ya zai akwai kowa ya tsaya kai wani bako ya zo daga makka wannan bako da har ta yake kuma gashi wanda yake sararwa ba zuwa saya hmm. to wannan bawa Allah kafin shekara guda sai zama to a Madina ko ba babu kuɗin shi me ya kawo wannan bin karfin imani da Allah da kuma dogara da Allah to abu da ake so kenan dukkan mutum ya zamanto mai dogara da Allah mai kokari sannan kuma mutane yanzu mu kasance masu insa ana son mutum ya zama mai insa abu guda uku ana son dukkan musulmi ya samu kai shi na farko ka zama kana da insafi na biyu ka zama kana da amana ya zama to kana da wato tsoron Allah waɗannan